Почитувани слушатели, го продолжуваме разговорот со нашите гости, студенти, и го одбележуваме овој меѓународен ден на студентите во наставниот центар на Универзитетот Гоце Делчев во Скопје. Со нас е Симона Стојковска, втора година студент на бизнис администрација и Ангела Димова, трета година на факултетот за бизнис логистика. Дечки, добро дојдовте и ви благодарам за вашето присуство во нашето отворено студио. Добро ве најдовме. Добро ве најдовме. Така, Симона, ќе започнам прво со тебе, студент од втора година. Какво е твоето искуство до сега на Универзитетот Гоце Делчев? Па, јас со втора година, смер бизнес администрација. А, а, пред да се запишам на овој факултет, се консултира со мој најблиски. Сестра ми има завршено на бизнес логистика во Евгелија. Евгелија. Таа ми препорача пред се овој факултет. А, дека не сум погрешила поради тоа што ние овде среќаваме со многу а, со доста предмети од разни области. Лани се сретнав со предметот предприемништво, организацијско однесување, друга страна со логистиката, а, така, од аспект на практичната настава, како оди се тоа? овде, овде ние, во овој факултет значи, има доста професионален перс, персонал и врвни професори. Тие, тие се се, се грижат да, да ни го предадат најдобро материјалот, но освен тоа, а, поголемо внимание посветуваат на практичниот дел, бидејќи пред се а, Дали си било дел од некој... Да, минат, минатото лето бев на пракса во Охрид, преко е факултет, во хотел Метропол. Колку време траеше праксата? А, точно еден месец. Што по-конкретно работевте? Па, имаше работа на бифе и во хотел. Јас бев горе одбрана во, во хотелот. Персоналот многу добро се погрижи за нас, многу беа фини. Да имам прилика, пак би одбрала, поради тоа што сепак е искуство. Стекнав се многу добри работи. Така, дали делот од теоријата го применувате во тој практичен дел каде што си бил во офис? Па не баш, поради тоа што праксата е сепак за смеровите од хотелско-ресторанска гастрономија, јас сум друг смер, но но на ново да, за тебе? Да, да, многу големо искуство е гледав како знаат вработените се грижат за нас, работа. Така. Некој предок до твоите професори, до твоите асистенти, како би подобрил начинот на работа со студентите? Па... И се е во најдобар ред, <laughs> само така да се продолжи. Да, се е во најдобар ред. Така ти благодарам Симона, исто со нас почитувани слушатели Ангела Димова, студент од трета година на бизнес логистика. Ангела, добре дојде и ти благодарам за твоето присуство. Добра најдов, мило ми е што сум дел од оваа програма. Така, ти си студент трета година на факултетот за бизнес логистика Како се одвиват овие три години во твоето студирање, кое е твоето искуство, што имаш да кажеш за твоја овие три години на, на факултетот за бизнес логистика на универзитетот Гоце Делчев? задоволство ме да бидам дел од ова мој универзитет, тоа што стварно ми помогна и ми ги отвори хоризонтите, и ме прошири што сакам да работам понатага. Сметам дека е доста актуелна оваа професија, суката бизнес логистика ми ги отвара вратите за понатага да продолжиме во живота, за да се ориентираме кон нови професии, за работа понатака во роднина и така натаму. А, така, а, во неформален разговор спомна дека како дел од твојот практичен дел на оваа настава имаш присуствувано на а, во Атина за сајм на логистика, нешто повеќе за тоа. Значи, пред околу една недела бев дел од организаторите од овој факултет што организиравме сајм за логистика во Атина. На тој сајм учествуваа повеќе фирми каде што можевме да видиме значи осигурување за транспорт, транспорт со камиони, транспорт со возови, целата таа инфраструктура што ја обработија, дури стигнавме, ставивме во контакт со еден од една од бугарските фирми каде што ни овозможија и презентација преку слайдови, PowerPoint презентација, каталози, флаери, добивме и така Така, како дел од твојата практична училишна настава имаш посетувано за време на летниот распус некоја пракса надвор од обврските на факултет? Да, значи за, за време на наставата бев една недела во фирма Кина Нагел и сум искрено многу задоволна затоа што е точно како нашата како нашиот факултет со таа професија транспорт, транспорт, авионски транспорт, бродски и камионски и научивме нешто повеќе. Така, еве за крај што ќе посакате како ќе очиститате да на ден на студентите на вашите колеги? Совет за понатамошно успешно учење и успешна кариера. Еве јас ќе кажам, ги мотивирам сите студенти или потенцијални студенти да се запишат, да ги отворат хоризонтите, да научат нешто повеќе и понатака за за подобра иднина, да може да се да работат на своите посакувани места. Така, дечки, ја благодарам за вашето присуство и ви посакувам секој добро. Ајде, на вас.